hello friends welcome my YouTube channel knowledge point दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपना जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं और वो भी विदाउट एनी फीस के और चार्ज के दोस्तों जैसे कि प्राइम डे की सेल चल रही है अमेज़ॉन पर छः से सात अगस्त के बीच लोगों ने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ उनका ज़्यादा ऑर्डर हो गया है तो उन्हें अब कैंसिल करना है तो अब इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपना ऑर्डर जो आपने प्लेस किया है उसे कैंसिल कर सकते हैं वो भी विद इन अ मोमेंट में तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं Redmi Note 9 दो वेरिएंट मैंने किए थे और एक किया था मैंने Redmi 9 Prime तो फ्रेंड्स दोनों ही काफ़ी जो मैंने प्री ऑर्डर कर दिए हैं वो तो जल्दी आ जाएंगे लेकिन जो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ वो काफ़ी लेट हो रहे हैं तो इसके देखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि अब जब तक मैं शॉप से इसको परचेस कर लूँगा इसलिए मैं इसे कैंसिल करने की सोच रहा हूँ तो मैं इसको अभी आपको एक ऑर्डर कैंसिल करके बता रहा हूँ कैसे आपको कैंसिल करना है सबसे पहले जो भी आपको ऑर्डर कैंसिल करना है उसको सिलेक्ट कर लें देन यहाँ पर कुछ समरी दी है देखिए अभी तक ये ऑर्डर सिर्फ तक नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स इसलिए आप क्या पता कब तक आएगा इसलिए इसको कैंसिल ही करना बेटर रहेगा तो यहाँ से आप ऑर्डर की डिटेल ले सकते हैं सबसे पहले आपको आपका ऐप ओपन कर लेना है अमेज़ोन ऐप और जहाँ पर आपका ऑर्डर सेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सारे ऑर्डर दिखाई देंगे देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर करके रखा है जैसे कि सैमसंग का एम ट्वेंटी वन जो भी डिटेल है कि आपका कब तक आएगा कितना अमाउंट है ट्रैक शिपमेंट तो ये आप यहाँ सब ले लें और देन आपको कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है जैसे आप कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ से आपका ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है देन कैंसिलेशन का रीज़न क्या है कि आपको कुछ भी रीज़न यहाँ पर डाल देना है देन आपको कैंसिल चेक आइटम पर क्लिक कर देना है विद इन अ सेकेंड आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा ये नोटिफिकेशन आएगा your order has been cancel successfully यहाँ से जाके आप एक बार ऑर्डर चेक कर लें तो आपके सारे ऑर्डर दिखाई देंगे बट आपका जो ऑर्डर है वो बस आपको नहीं दिखाई देगा तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है बहुत ही सिंपल है कोई भी कर सकता है आसानी से आप भी एक बार ट्राई करें अगर आपको कैंसिल करना है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने अमेजोन ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अमेज़ॉन ऐप को इंस्टॉल कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया है और आप कैशबैक भी पा सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना है अगर वीडियो को यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए चैनल तो को सब्सक्राइब करें मेरा बेल प्रेस कर लें जिससे कैसे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय Bharat thank you for watching